Teka guys, may nakita ako. No, nagko-computer ako eh. Tingnan niyo yung nakita ko. Ano to? Ano to? Nilinawan. Hala! Lazada! Ikaw na naman? Oh, yun! <laughs> Grabe, may dumating na naman tayo na order sa Lazada. Siyempre, mamaya-maya is i-unboxing natin yan. At salamat sa inyo. Siyempre, meron na naman tayong pa-sponsor. Salamat talaga sa nagpa-sponsor talaga. Ang, ang gara. Mamaya, i-unboxing natin yan. At, teka, kinakabahan ako. Grabe yung, yung ano, yung nagko-computer ako tapos napatingin ako sa lamesa. What? Andun yung Lazada? Boom! Grabe, di ko akalain. Yun guys, salamat! And, hintayin nyo kung na-unboxing ko to. And 5, 4, 3, 2, 1, 0! So yun, hi guys, nandito na naman kayo sa aking channel ha, <laughs> Mga kaguhit ha, <laughs> Ito na naman yung pinakahihintay ko ha, <laughs> Yung Lazada ha, Wow! Yun, meron na naman tayo dumating na Na, anong tawag dito? Anong tawag dito? Ma order ko sa Lazada Sana naman gamit sa Lazada At sama-sama nating Sama-sama nating alamin yan kung ano yung laman nito Kasi ako talaga Talaga, alam ko na tong laman nito eh, Pero gusto ko lang na gusto ko lang na anong tawag dito, nakakainis naman kasi nakalimutan ko lahat palagi ng gusto kong sabihin eh. eh ikaw kasi eh. <laughs> Gusto ko lang na i-review yung nilalaman nito kasi kasi hindi ko alam kung high quality ba to o low quality o middle quality. Basta ang alam ko lang is bubuksan natin to ngayon! <laughs> Ayan. Grabe yung ano natin. Grabe yung anong tawag dito yun. Tingnan, nakakalimutan ko talaga palagi sasabihin ko eh. <laughs> yung buksan na natin to. Yun na. Bababa ko ba ba yung camera? Bawa natin ng konti. <laughs> Gago! Kakapagod. Yun na, buksan na natin. Ba, sinakala nyo, sa akin talaga to. Sa akin talaga. Nakapangalan sa akin to. Roque Bagbaga. <laughs> sa gag... Ay, Jo, Jo, Jo, Jo. I-blip natin yan, blip. Yung number ko is 09 blip ulit, blip. Tira. Gagawin na natin, bubuksan na natin ngayon yung mahiwagang Lazada. Kaya huwag kayong, huwag kayong ano ata dyan. Ah! Hirap naman. Salat ka. <laughs> yung lang. So yun guys, nagbabalik na naman tayo sa ating vlog. Siyempre naulanan tayo at hindi na hindi na hindi na ano yun, hindi na hindi na dapat sabihin na pagod pa ako. Ewan ko, magkakasakit ako nito. Kita ba? Magkakasakit ako. Siyempre, siyempre, siyempre hindi ko alam kung nakikita nyo ako. Ganito na lang ata para kitan-kita ko. Tingnan nyo tong ano. Hindi ko talaga mabuksan. Kaganina pa to. Ano ba naman nito? <gasps> wow! Hindi na nagbabago! Uy, huwag kayo maingal. Huwag kayo maingay. Yan! Yan na naman si Lazada. May pabalot na naman na na second time. <laughs> Gago! Baka nakakarton ulit to. Di natin alam. Ito ano na naman oh. Oh, yan. Balot na balot. Grabe. Christmas ata ngayon ah. Yeah. Paano masabi? Grabe oh. Kailangan ko ng kutsilyo talaga eh. Yung kutsilyo. Kutsilyo! Hanap ako ah? ha. sa oh, sumamblag. Kagatin na lang natin to. Wala tayong charge. Akin naman eh. Huwag sila nandito. Huwag sila nandito. Huwag lang nandito. Pasensya na, medyo maingay ngayon ha. Pero talaga excited talaga akong buksan to eh. Yun na, kitang kita ko na. Kitang kita ko na talaga. Shhh. Yan. Oh, nakakarton, sabi ko sa inyo, nakakarton eh. Pero ang galing ng karton niya. May doon. May draw. Eh. Gago! <laughs> may doon, ano, may doon Ch China ata to. Tignan nyo, madaming salita na nakalagay. May doon China. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Bubuksan ko pa ba to? Mukha hindi na. Hala! Ano yun? May multo ata dito. Namamatay yung, namamatay yung ano, yung lighting ko. Yan na. Kita ba ako? Ewan. Basta iba-vlog ko to. Kita ba ako? Kita nga. Yun na. Ang bango! Ang bango! Ang bango! Ang bango! Grabe kapag ka kasi ano, kapag ka merong bagay na bago sa akin, inaamoy ko kaya inaalikan ko, charot. Yan na. Yan yung laman niya. Oh. Kita ba? Kita ba? Yan. Yan laman niya. Ay! Barbie! Sabi ko na! Ay! Barbie! sasabit ko na ah. Te, bilangin ko te ah. Bilangin ko te. Baka kasi kulang, baka kasi binawasan nila. Alam ko kasi 14 to eh, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14! Yay! Alam ko dumag lang. Yan. Ballpen, lapis. Lapis na pang drawing Yan na. Oh. Ay, Barbie! Ay, Barbie! Kakabakla naman to. Yun na. Oh. Gabit na ata to ah. Ba't tinasaran nyo? Lazada, ba't ganyan? Tinatasaran nyo. Yan oh, grabe ngayon na ako nakahawak ng ganitong karaming lapis. Dati kasi gamit ko lang yung ano, yung H2, H, H6, ganon, HB, ganon na ballpen. Tapos ngayon, ballpen. Tapos ngayon, ballpen. Tapos ngayon, Wow! 14 pieces na ball lapis. Ano, succeed na at nakamura na din kasi kasi kumpleto na. Kumpleto na. Ano ba 'to? Ano 'to? Basta. Yan. Kumpleto na ilalagay na natin sa ano natin. Lalagay na natin sa mahiwagang kargahan ng pan-drawing. Yan. Example ko lang guys ha. Itong mga to ginagamit ko pan-drawing to. Itong mga brush, Ballpen, kung nakita niyo naman sa vlog ko, is nagano ko ng ballpen yung tinatali sa kamay. Tapos, ito yung charcoal. Yung, yung sa mga hindi nakakaalam ng charcoal, ito yung uling na tinidtid. Ay, grabe, nakakainis. Wow! Oh, oh, ala! Kinakabahan ako. syempre. ala. Oh, ala! Grabe, Teka muna. <laughs> Tatapusin na natin tong vlog. Tapusin natin tong vlog. Naglilindol na dito. Teka. Tapusin na natin to. Goodbye. Wow. <laughs> Putik na namamatay yung ilaw.